hello welcome friends Microsoft Word सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की देखिए एक शॉर्टकट की होती है जिससे आप ट्रेडमार्क का शाइन बना सकते हैं कंट्रोल यहां पर प्रेस कीजिए कंट्रोल अल्ट और टी तो जैसे ही कंट्रोल अल्ट और टी मैंने प्रेस किया ये देख पा रहे हैं कि ये ट्रेड ट्रेडमार्क का शाइन आ गया है अब इसको बड़ा करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बटन प्रेस कीजिए ये बड़ा भी हो जाएगा ठीक है से लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट और सी बटन प्रेस कीजिए कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा ये देखिए ये कॉपीराइट का सिंबल है